の大反乱サハラ砂漠の奥地を目指して滝川博士が率いる日本の探検隊が進んでいく彼らは1万4000年前 砂漠の底へ閉じ込められたと伝えられるムーゲン人の墓場を探しているのだ先生岩の壁です緑なる水に生える岩の壁その上がりに地獄の墓 川探検隊滝川探検隊音願いますはいこちら滝川探検隊こうです父をお願いします5君です何の用だ父さん早く用件を言え父さんサタンヘリへ行っちゃダメだあそこは文字通り悪魔の地獄一度踏み込んだらそれっきり戻れないと言われてるんだ死ににくいなもんですうるさいお前はオートバイに乗っていればいいんだ父さん 今夜アルジェの新聞が父さんたちのことを何て書いてあるか知ってるんですか七チ博士砂漠に蜃気楼を追う父さん父さん俺ここで降りるよようせ死にに行くようなもんだあそこに親父がいるんだ降りるよ俺バカなやつ 地獄の墓だついに見つけたぞあんすぐに東京に知らせるんだはいはいこちら滝谷国枠研究所ですちんちゃん発見したよ地獄の墓本当先生秋山君本当に地獄の墓なのか間違いないと思う 第二次探検隊は我々がピラミッドを探検し製造の扉を発見するまで待機するようにとのことです分かった早く製造の扉を見つけてくれその時は飛んでるぞ了解竹川先生の執念が実を結んだんだするってえと有限人っていうのはやっぱりいたのかな製造の扉が発見されれば何もかもはっきりする みんなよく聞いてくれこの一帯には得体の知れない怪物が生息している私の推測が正しければそれは無限人と考えられる無限人これから先ピラミッドを探検するのは異常な危険を覚悟せねばなるまいだから諸君に強制はしない帰りたい者はすぐ帰ってもいい ム帝国の大王暗黒の支配者よお目覚めください人間どもは我らが神殿を暴かん者とすぐそこまで来ております砂源人砂恨みはすでに銅の爪を人間どもに向けました我らも一族が1万4000年の呪いを込めて人間どもに復讐を果たす時が来たのです地底の太陽我らが神よお目覚めくださいそして 我らに悪魔の牙と心をお与えください1万4000年前に滅びたと言われるムー帝国の支配者ムー大帝は脳髄だけで生きてその念力でムー原人を支配していた。 海底がお目覚めになったムー大帝はお目覚めになった我らムー一族の復讐の時は来たのだ今ぞ立て火山の主マグマ原人 川の主半魚源人石油の主オイル源人電気の主エレキ源人赤羽の主ミイラ源人 Mm-hmm. 馬の主カッパ原そして砂漠の主砂我らの墓場を暴とする者は倒せ我らの帝国を太陽のもとにさらす者は殺せ僕んだ来るなと言ったのに 死なせたくない私のたった一人の息子だゴーそうだ銀行心臓 SP を使え今ならまだ間に合うあれはミラーの蘇生用機材ですよ早くしろはい 川博士は一人息子郷の命がよみがえることをひたすら祈った 父さん大丈夫か助けてくれたんだねありがとう父さんお礼を言うなら神様に言えお前の命は天が授けたものだ父さんおまた安静が必要だ 先生地獄の間が見つかりましたあゴーさんもう大丈夫です奇跡ですね聞いたかゴーついに1万4000年の謎を解く時が来たんだこれは タイガーセブンのお守りだタイガーセブン古代エジプトに伝わる正義の鉄人だ危険が迫ったり勇気が必要な時にこのペンダントをこうすると災難から逃れると言われてるんだじゃあ行ってくるよタイガーセブン 先生うん先生これが地獄の輪かこれを見てください間違いないやってみよう 聖堂の扉ださあ開けろははい 人間どもは我ら一族を地底へ封じ込めただが我らは1万4千年もの間復讐の一年で生き続けたのだ人間どもを恨み憎めそしてまず手始めにこやつらを血祭りにあげるのだやめろ何するんだごうにゅう父さん 妖人，我，哎，啊，啊！ 死刑台に立たせろ父さんいつじゃムー大帝消えてしまったマグマ原人火炎人それより直ちに日本へ行け 日本には我らの秘密を知る滝川考古学研究所のメンバーがいる秘密を守るために全員殺せ滝川探検隊応答願います滝川探検隊応答願いますピラミッドの中を探検してるんじゃねえかなそれで応答できないんだよいやいくら忙しいからといって定時連絡を忘れるはずはない何かが起こったんだきっと無限人が生きてたんじゃないかなそれで襲われたんだよ ジロー、バカなこと言わないで。だって姉ちゃん、ミイラが蘇ることだってあるじゃないか。考えられることだ。我々もすぐ現地へ飛ぼう。はい。はい、あ、地震だ。おい、ジロー大丈夫が飛んだ。震源地のない大地震が東京の至る所で起こったマグマ原人の仕業であるそして 大きなうねりが滝川考古学研究所を目指していることに誰も気がつかなかった皆気何者だジロジロ君と逃げなさい はい。 壁探検隊のメンバーは全員無限人に惨殺されましたえ父さんあなたは僕にタイガーセブンの命をくださいましたこれからは命ある限り 無一族と戦い父さんの敵をきっと打ちますどうか見ていてくださいタイガーパー 博物館でミイラが蘇ったそれはムー一族の人類への復讐の第一歩だったしかしこの事実を信じる者は誰一人いないタイガーセブンに変身した滝川豪はムー帝国を暴かん者と再び砂漠へ飛ぶ一方ギル大使に操られたミイラ原人は純王を取りに高井戸博士らを襲った次回「鉄人タイガーセブン」をお楽しみに sí